Olá, eu sou o Daniel para mais um vídeo sem frescura, um vídeo gravado no celular sem edição para economizar o seu tempo e o meu. E hoje eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, indo para Brasília, uma viagem a trabalho pela A Direto. E aqui o pessoal, né, é, embarcando e tal, eu resolvi parar para fazer esse vídeo aqui para você. Então hoje eu quero falar sobre a falta de conhecimento e como ter ausência de conhecimento faz com que as pessoas reclamem de coisas que elas não deveriam reclamar ou que elas não entendem. Né? Parece ser um pouco confuso esse tema, até porque eu estou falando um pouquinho rápido, mas ele acontece da seguinte forma. Imagina que uma pessoa começa a reclamar numa determinada situação, né? mas eu vou contar um exemplo real. Por exemplo, é, a minha mala, que vou mostrar aqui, minha mala, opa, beleza. Eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa ela viu a minha mala e ela falou: Nossa, sua mala está muito pesada, você vai ter que pagar excesso de bagagem, enfim. E começou a falar umas coisas. Só que essa pessoa, ela não, não tinha uma experiência, não tem uma experiência de fazer viagens com frequência. Então ela começou a reclamar de, de uma coisa que ela não tem experiência é, prática ainda. Ela começou a reclamar por coisas que ela imaginava ou por coisas da mente dela, pela ausência do conhecimento. E chegando aqui no aeroporto, quando eu fui pesar minha bagagem, a minha bagagem deu apenas 6 quilos, ou seja, uma passagem de mão, né? uma passagem de uma, uma bagagem de mão, ela, ela, ela tem até mais ou menos uns 10 quilos de peso, então a minha tá bem abaixo, né, 6 quilos bem leve, dá pra entrar comigo no aeroporto, no, no avião, não preciso despachar, não preciso fazer nada, enfim. Então, é, por que eu contei essa pequena história? Porque ela simplesmente ela mostra é, a questão do conhecimento também, em pequenas coisas do dia a dia. E por isso que as pessoas reclamam, porque muitas das vezes as pessoas elas não procuram entender como as coisas funcionam. Elas simplesmente já entram num processo automático de reclamação. Isso é muito comum, né? Todos nós, quando a gente atinge uma determinada idade, é, parece que a gente começa a se tornar mais reclamão das coisas, né? principalmente algumas pessoas mais velhas. Então o meu convite para você, que esse vídeo já está bem longo, é que você é, antes de você reclamar de alguma coisa, antes de você sentir aquela vontade de reclamar de alguma coisa, procura adquirir conhecimento sobre aquela situação e perceba se realmente a sua reclamação ela vai fazer sentido ou não, ou se realmente a sua reclamação ela vai surgir simplesmente pela ausência do conhecimento. Eu tenho certeza que quanto mais conhecimento sobre as coisas você vai é, adquirir, menos você vai reclamar, tá certo? espero que você, menos você reclamar e menos outras pessoas ao seu redor também irão reclamar. Então, a grande importância é ser feliz, viver uma vida leve, sem reclamação, sempre buscando conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em curtir, compartilha também, comenta também se você quiser, pode deixar um comentário bacana, um xingamento, enfim. E se inscreve no canal para mais vídeos diários, sem frescura, com sacadas do dia a dia. Um grande abraço e tchau, tchau!